Саламу алейкум өткенде инстаграмдан шайлы бойынша белгілі құдыл тынар құрбаналиев өз жаңы долбор алып өз деп мен алдын ала айттым эле өте көпчілік ушуну түшіндіріп коюуну сұрантыр атай ошо каналда бұл эмне болгон долбор ошону түшүндүргүм келет тынар менен өткөндө бир жерде чай ичип отуруп шайлоодо эмне кыласың деп сүйлөшүп калдык мен айттым мен шайлоого эч кандай оюм жок барғым да келбейді сөйлегім да келбейді ойлағым да келбейді бір ғана іш қазір мен жетінші каналда күнде шығып жатамын болгону элди инсапқа гана чакырып атам ақшасын акчасын албаңыздар чындап добушуңарды беріңіздер деп ушуга үгіттеп атам дедім тұнар мен де эч нерсеге катышпайм деди эч шықпаймын бірок бирок аке экөөбүз бир иш кылбайлыбы дейт эмне десем ушу партияларды бир сындабайлыбы дейді. анан мен ілгері бір ойлап жүрген ойым бар болчу е духың жетсе кел деген долбар ачпайлы дедім ал кандай болот әке дейт мен айттым ушу ар бир партияны чакырабыз кел биз менен сүйлөш биздин суроолорубузга жооп бер бир саат убакыт беребизби каналдан эки саат убакыт беребизби балким бир стандартта бир убакытты бекитебизби иши кылып элдин ичиндеги суроолорду беребиз эл ушу бетме бет туруп калганда эй сен мындай кылдың эле го мынуну кыласыңбы кылбайсыңбы дегендей ушундай суроолорду беребиз ушыға даап, чыдап жооп беріп бізді ынандырса біз ошол кандидат болобу депутат болобу делегат болобу инопланетян болобу партия болобу біз ошого өзүбүз добушубузду береміз, элди де ошого үгүттөйбүз дедік. эй мынууга добуш бергиле мынау эй мынагулар экен бизди куткара <laughs> турган ушул акыбалдан деп анан келбей қойса че ешкім дейді айтмақшы мұрда шайлоодо ешкім келбей қойған мындай бир кулакка аш кылабыз да эч ким келбей койгон ошондо эле биз мен айткам а демек <laughs> белгилүү кимдер кетип аткан деп мыноондар эч ким келбей койсочу анан биз айттык келбей койсо чакырабыз келбесе жамандайбыз дедим эмнеге келген жок билесиңби тынар тынар айтат мен билем мунун келбегенинин себеби мондой мондой деп элге жүзүн ачып беребиз бирөө отурган жаныбызда ал айтат эй силерди өлтүрүп кетет анда дейт ана мен айтып отырмын мен ажал құдайдан демек ошо ошолордун себебінен бізді өлтіріп кетсе қаяққа қалады эми себепкер ошолор екен. ажал жетпесем не кылат эчтеке кыла албайт Дедік, но бирок мындан эмне пайда көрөбүз биринчиден эл чындыкты түшүнөт деген ниетім бар экинчиден партиялар өздері де ичинде еркектері бар болсо эй койчу мына экөөнө барайлычы Не деп атат экен ушулардын суроосуна жооп бере албасак не кылабыз біз мемлекетті басқарамын деп екі адамның сұраусына жауап бере болсақ мамлекетте не бар бізге дегендер бар шығар деген ойымыз бар же жоқ болса анда бүтті анда баяғы айтқандай бетін ашамыз ғой әрекет қыламыз әлбетте жоқ дегенде ел түшінбей, түшінбей бәрібір ақшасын алып бәрібір доғышын сатып ошол жерге бәрібір жанагы чимкириктер бар бола турган болсо биз эмнени утабыз тынар бір жолы иху деп аламыз да ушул айтмакчы тынарды ким көрдү мен көрө элекмин барып экен айтып койгула партнерым күтүп атат деп